if if اگر آیا if You can go if you want to. You can go if you want to. You یعنی شما can توانی go بروی if اگر you شما want to میخواهی که این چنین شود You can go if you want to. تو می توانی بروی اگر می خواهی. You can go if you want to. You can go if you want to. If you want something, try for it. If you want something, try for it. If you یعنی اگر تو want خواستن something چیزی try سعی کردن for برای به منظور it on. try for it یعنی براش تلاش کن if you want something اگر شما چیزی رو میخواید if you want something try for it اگر چیزی را میخواهی برایش تلاش کن if you want something try for it If you want something, try for it.